Sí, coa venia do tribunal. Eu vou tentar ser ordenado como mellor forma posible de ser breve, sobre todo a estas horas. Eh, aquí o que nos toca é valorar efectivamente a prova documental testifical e pericial practicada en relación coas causas do, de, de impugnación dun despedimento eh, colectivo de 524 traballadores e traballadoras que foi notificado 9 de outubro de 2020 cunhas condicións que foi recoñecido pola empresa que son idénticas as que xa se formularan eh, o inicio do procedimento no mes de maio. Eh, vamos falar da valoración da prova. Eh, só un matiz, eh, esta parte esforzouse en presentar a prova dentro dos cinco días anteriores, tal como nos foi requerido polo Tribunal. Chámanos a atención que por parte do Grupo Alcoa Inespal ou por parte da Alcoa Corporation se reproche a outra parte que presente prova mm, que é un folio no día de hoxe cando eles mesmos presentaron prova onte eh, que nós tampouco tivemos ocasión de valorar previamente. Mm, dicía que quero ser ordenado, voume referir en primeiro lugar eh, ás causas de nulidade conforme os artigos 124.2b e c da Lei da Jurisdicción Social e, seguidamente, as do carácter injustificado do despido por, por ausencia de causa. Comezando polas de nulidade. Ben, no expediente do eh, ERE aparecen elementos moi significativos, moi, nubedo, moi numerosos que conducen á conclusión de que, este, de que esta é unha decisión eh, nula por vicios que invalidan totalmente o período de consultas. Imos alientar aspectos moi concretos recollidos nas actas, nas declaracións testificais, eh, nas advertencias da autoridade laboral Outro matiz, outro paréntese. A autoridade laboral actúa en exercicio de competencias legais. Non me corresponde a min defendela e deféndese perfectamente e mesmo se defenderían só as, as, as advertencias coa súa lectura. Advertencias, non recomendacións, como se chamou en algún momento, porque están dictadas dentro dunha facultade legal, insisto, artigo 10 do Real Decreto 1483-2012 e pensamos que están totalmente fora de lugar todo tipo de consideración sobre parcialidade eh, nunha empresa que, por outra parte, tampouco ten mm, moito problema en presentarse como eh, unha especie de víctima dunha teoría da, eh, da conspiración. Ben, eh, a partir deses antecedentes vamos sentar xa unha primeira conclusión, que é que o período de consultas non cumpriu a súa finalidade institucional, senón que foi un mero trámite caracterizado desde o principio pola mala fé empresarial. E vou distinguir para efectos de, de, de exposición entre tres momentos. Non? Eh, unha primeira fase que durou case un mes eh, entre o 25 de xuño e o 30 de xullo, que está marcada por unha determinación absoluta de Alcoa en consumir o tempo do período de consulta segundo un programa e unhas materias que tiña prefixadas. Dáballe igual as circunstancias sanitarias. Dáballe igual o confinamento da Mariña. Consta en documentos 3, 4 e 5 presentados por esta parte o 25 de novembro que a parte social tivo que renunciar ás movilizacións que tiña eh, convocadas. Non se puideron facer eh, reunións durante todo ese tempo. Eh, fíxose caso omiso a todos os, os avances que se estaban producindo na mesa multilateral. É moi significativo que dous días antes do inicio do período de consultas, é dicir, o 23 Eh, de xuño, o Estado ofrece eh, a Alcoa un plan industrial no cal se fala efectivamente xa desa tarifa entre 25 e 35 euros megavatio hora, que podería ser todo dubidosa que quixera para Alcoa, pero que se podía falar. E non se quere falar desa cuestión. Falase tamén xa da posibilidade dun comprador, e aínda non estaba empezado o período de consultas nese momento. Ante esta perspectiva e ante a determinación de Alcoa de consumar o seu plan e de continuar co procedimento, eh, faise esta proposta na primeira reunión de eh, unha mediación, que tamén é unha posibilidade legal que está recollida expresamente no regulamento de despidos colectivos. Isto tamén é rexeitado. É tan estéril que na súa advertencia eh, do 22 de xullo, a terceira advertencia, a Autoridade Laboral di que non se está efectivizando o período de consultas, literalmente. E eh, nesa mesma advertencia, a Autoridade Laboral volve a ofrecer unha mediación e a parte social volve a ofrecer unha mediación o 6 de agosto. É dicir, a mm, actitude da empresa eh, frente a estas posibilidades de solución que son eh, presentadas tanto pola parte social como polas administracións é contumaz. Hai unha segunda fase que eh, formalmente iníciase o 24 de xullo, que é cando hai a primeira carta do grupo GFG Alliance ou Liberty House. Aquí manifestase xa claramente a vontade de adquirir a planta. E eh, concretase o 3 de agosto coa carta do presidente de Liberty ou de Alcoa que está, que está transcrita na quinta advertencia Eh, na cal xa se fala de que quere adquirir a planta en funcionamento con todo o seu persoal e no actual marco regulatorio. Isto é moi importante. Dicimos que aparece nese momento Liberty con nome e apelidos porque parece nos tamén moi significativo que na acta do 30 de xullo a empresa diga que non le sorprende que pueda existir un interés en la planta. Isto que indica que xa o sabía de antes. Claro que o sabía, sabía porque o propio goberno lle dixera antes do inicio do período de consultas. Tamén é moi elocuente o silencio da empresa, como declarou o señor Carril, proposto por esta parte, que o 20, entre o 24 e o 30 de xullo, é dicir, entre a carta e a primeira reunión en que se fala de Liberty, hai dúas reunións, unha da mesa multilateral o 27 e outra do ERE o 28. Durante todo este tempo, que son días moi valiosos, non se dixo absolutamente nada, gardouse un silencio, insisto, moi elocuente. E, e tamén é curioso que eh, na reunión do día 30 as primeiras palabras de Alcoa para Liberty se xan para desacreditala como unha empresa que ven eh, comprando eh, eh, e cobrando cando en realidade o que viña a facer era solucionarlle un problema. É dicir, a propia Alcoa está nos contando aquí que isto non ten solución. Aparece che alguén que quere eh, quedarse co marrón, se me permite a expresión, eh, sei que é totalmente eh, <laughs> inadecuada neste, neste foro, e a, a resposta é que non. É dicir, o contrario, o, o incomodo e o malestar é tan enorme. Bueno, pois a aparición deste novo actor en pensamos que desmonta toda a narrativa previa de Alcoa. Como se pode manter que hai causas objetivas para un ERE e para despedir máis de 500 traballadores directos e 400 indirectos cando hai unha empresa estranxeira que, como Alcoa, unha empresa productora de aluminio como Alcoa, unha empresa que busca o seu beneficio privado como Alcoa, quere quedarse con todo. É totalmente eh, ilóxico. Nesta tesitura, Alcoa tería a posibilidade de adaptarse ou a posibilidade de continuar co camiño trazado e, infelizmente, opta por isto último. A terceira fase xa é este epílogo que se produce a partir do día eh, 13, eh, cando Alcoa xa está en prazo para executar os despedimentos, é dicir, porque o día 4 acabárase sin acordo. Nese contexto, Alcoa suscribe un pacto, que ademais que se integra no período de consultas, polo tanto, con exigencia reforzada de boa fe, e autolimita con ese pacto a súa liberdade de empresa, cando afirma que a operación non debe ser vantaxosa ou non debe ser óptima, senón que debe ser simplemente razoable en termos comerciais. Non se trata de ir a outros casos ou de valorar como pode vender actualmente a fábrica de Wodek en Indiana. Ten un marco contractual moi preciso. Sobre esta cuestión vamos a discutir a oitava e a décima advertencia da autoridade laboral. A parte social acepta esta proposta, por entender que é a única solución que lle permitía manter o emprego, e o grupo Alcoines PAL acepta, pero parecenos moi revelador un documento que está na página 2906 do expediente administrativo na cal afirma que con esta aceptación da proposta o que queren facer é, literalmente, é, demostrar a súa boa fe e cumprir as advertencias que previamente lles fixera a súa a, lles fixera a autoridade laboral. É dicir, xa están dicindo isto principio que non queren vender, o que queren é blanquear, blanquear a súa mala fe anterior. Os aspectos concretos da negociación, non vou insistir neles, están perfectamente eh, explicados eh, polo abogado do Estado eh, a través da, da, do informe do, do secretario xeral de Industria, que é un documento público e que, polo tanto, para efectos probatorios debe ser así considerado, e que detallan todos os elementos da eh, negociación. Eh, na décima advertencia da autoridade laboral do 28 de setembro, conclúese que a decisión de despedir era irrevogable, que estaba tomada desde o principio. E hai partes e uns elementos que tamén están eh, determinados. E como se pode afirmar que eh, é razoable eh, que, como se, afirmou, como, como se explicou por parte do representante do Ministerio de Industria, o 9 de novembro se fale de eh, 110 eh, millóns de dólares como posibilidade contractual de Alcoa, e despois de forma intempestiva se pretenda pechar con 70 millóns de peche e 6 millóns de eh, custos de transición. É dicir, esa autolimitación que se fai da eh, liberdade da empresa e da propiedade privada como consecuencia do acordo de 13 de agosto queda totalmente rota nese contexto. Hai unha eh, evidente ruptura da, da, da boa fe negocial neste aspecto. Isto tamén o di a Inspección de Traballo na súa conclusión eh, cando di que en la reunión mantenida con as actuantes non foi capaz de justificar el motivo de la non ampliación ante la petición realizada. É dicir, a autoridade laboral que mm, están vostedes eh, nunha solución que pode ser eh, excelente, por que rompen? Pois eles non justifican por que non se amplía uns días para poder resolver isto. Non se justifica e non se amplía, evidentemente, porque Alcoa non quería vender desde o principio. A únicos, os únicos argumentos que Alcoa eh, plantea de contrario frente a isto son tres. Non? En primeiro lugar, os famosos 120 días, eh, é dicir, a amplitude aparente dos plazos. A única ampliación que hai é por forza maior, prácticamente, polo confinamento da Mariña. Foi pactada entre o 24 de xullo e o 4 de agosto. Despois, o 13 de agosto, xa explicamos un pouco cal é a súa, eh, a súa historia. En todo caso, relevante non é a duración, O relevante é para que, evidentemente, pensamos que non sirveu para evitar ou para reducir o despedimento colectivo que, insistimos, é a finalidade institucional que ten o período de consultas. A proposta do ERTE, eh, a primeira proposta do ERTE que levaba aparellada A parada das cubas faise na reunión do 3 de agosto de 2020, polo tanto, un día antes do final do período de consultas, cando xa fora advertida reiteradamente pola autoridade laboral e, sobre todo, cando xa era firme a proposta de compra da fábrica en funcionamento por parte de Liberty House. É dicir, como se recolle na quinta advertencia da autoridade laboral, non é unha proposta, non é un, é un ultimátum. Eh, se non se acepta esa proposta o día seguinte, a consecuencia vai ser xa a aplicación do despedimento e a súa eventual aceptación o que frustraría sería a eh, transmisión inmediata. Perdón. Eh, frustraría a transmisión inmediata da empresa co mantemento dos postos de traballo que naquel momento era unha posibilidade eh, real eh, un movimento similar o 27 de decembro, cando nas negociacións coa SEPI, Alcoa pretende incorporar unha cláusula deste estilo na term sheet conforme explica o informe do Ministerio de Industria. É dicir, toda esta estrategia da Alcoa vai dirixida a un único fin, que é que a validez e o eh, propio cumprimento do contrato queden o seu exclusivo arbitrio. E sí, isto é artigo 1256 do Código Civil. Primeiro, aceptas más causas, aceptasme a parada das cubas, e despois eu xa decidirei, en uso da miña sacrosanta liberdade de empresa, se vendo ou se non vendo. Isto é xuridicamente perverso. E pensamos que é unha mostra de mala fé única, como dicían os romanos. Sobre a cuestión da hibernación das cubas, é mm, unha cuestión que xa foi tratada, o único que temos, o, o máis claro que podemos explicar, é que nos están enganando cos termos desde o principio. Eh, hibernation, en inglés, eh, non significa curtailment, O que queren facer eles é curtailment, é unha eh, operación industrial eh, complicada. Eh, hibernation implica que se mantén a corrente, curtailment significa que eh, a, a Cuba queda eh, solidificada. O proceso é reversible, pode ser, pero quedou clarísimo que é moi costoso. Nunha eh, compañía como ABI, como Becancourt, eh, falamos de 95 millóns só para Alcoa de custos eh, en dólares, cando aquí a, eh, pretenden presentar con 35 millóns. E falamos dun número de cubas similar. Entón, as mm, afirmacións sobre que isto se pode eh, dar a volta eh, teñen que ser consideradas dentro desta dificultade. Ninguna das fábricas que cita eh, Alcoa, eh, a título de exemplo, teñen a tecnoloxía AP14 de San Cibrao, que neste momento é un único no mundo, unha vez que pechou a demostrar, e que ademais presenta un carácter integrado con, alum, con alúmina, que tamén lle dá un carácter eh, moi especial dentro eh, dos smelters ou dentro deste, deste sector industrial. Ademais, a posibilidade de reactivar as cubas pode ser moi cara, pero sobre todo non é crible, porque Alcoa de forma reiterada dixo que producir aluminio primario en Galicia é inviable por causas estruturais, porque, queren, porque temos que querer que Alcoa podería volver a facer isto. E, ademais, é incompatible coa única posibilidade que hoxe en día, e falo eh, do mes de decembro, sigue aberto, que é a adquisición en funcionamento da fábrica por un comprador que sigue interesado, que é eh, Liberty House. O que se está pretendendo con isto é eh, eliminar un competidor industrial e inutilizar unha factoría que é unha das xoias industriais deste país. Eh, Bueno, concluindo con esta cuestión, eh, pensamos que non se cumpliu efectivamente o, a finalidade da consulta, conforme o artigo 71 do Real Decreto 1483-2012, é un período de consultas sin negociación, é un período de consultas nulo, conforme a sentencia de Audiencia Nacional 15 de, de 15 de outubro de 2012, autos 162-2012. As seguintes conclusións, de forma moito máis breve, Primeira, ou a segunda, que a decisión de pechar Alcoa estaba tomada desde antes mesmo de iniciar o período de consultas, eh, aceptando como, mm, acept, como, como boas as gravísimas consecuencias que isto ten para o emprego e para a eh, actividade económica eh, na Mariña e en toda Galicia. En relación con isto, vamos citar tres documentos moi concretos. A acta da segunda reunión, na cal se diz que alud, unha empresa que se chama Aludium eh, reduciu pedidos, pero isto non vai afectar o ERE de San Cibrao porque así o decide o Departamento Comercial en Estados Unidos. É dicir, confirmanse que as decisións estratégicas sobre o ERE se toman en Pensilvania directamente. Segundo, o informe de resultados económicos de Alcoa Corporation do terceiro trimestre de 2020. Aquí falase de que eh, unha acción estratégica é para reducir custos e aumentar a rentabilidade é pechar a fábrica de San Cibrao e reactivar a debe Cancur. Polo tanto, eh, recuperando as 256.000 toneladas de producción que se pechan en Galicia, recuperaríanse no Quebec. E o propio informe de Sindex eh, confirma nun dos seus apartados que las unidades españolas administran como unha estrategia global que administra volúmenes e asigna inversiones, configurándose isto como unha retirada progresiva da produción europea a favor de Norteamérica ou Oriente Medio. É dicir, San Cibrao é unha chincheta nun mapa mundi para o COA. Con todos estes elementos, a autoridade laboral conclúe na súa décima advertencia que a actitud de bloqueo na negociación inadmitiendo propuestas razonables, revela con claridad la intención irrevocable del cierre de la fábrica al estar asumida de antemano la decisión de proceder al despido colectivo. Isto é eh, inspección de traballo. Terceira conclusión. Alcoa incumpre as súas obrigas información durante o período de consultas, nega información necesaria. Esta é unha causa autónoma de nulidade e doere, conforme ao artigo 124.2b da Lei de Jurisdicción Social. Non me vou estender demasiado, vou me remitir ás actas dos días 2 e 28 de xullo e o apartado de consideracións previas do informe pericial desta parte e concretanse cales son os documentos que non se entregaron. O contrato coa SEPI O seu contido non o coñecemos, pero pode deducirse do informe do Tribunal de Contas que presentamos, por iso é relevante. A contabilidade analítica e de xestión explicou a, eh, a perito proposta por esta parte que non se pode atender a realidade económica da, da, da sociedade ou do grupo sin ter en conta documentos que nunca foron facilitados. Os contratos enerxéticos presentanse multitude de facturas, pero non os contratos. Por lo tanto, tampouco é posible identificalos. Son eh, documentos todos eles imprescindibles para valorar as causas alegadas pola empresa dada a integración comercial internacional de todas as sociedades do grupo. Eh, por exemplo, non é posible saber os famosos costes de transporte. Non? Cuarta conclusión, os criterios de selección dos traballadores están incursos en fraude de lei. Sobre esta cuestión chamamos a atención sobre as advertencias oitava e décima. A pesar dos eh, requerimentos administrativos, Alcoa negouse a xustificar que o número de extincións contractuais, é dicir, xusto 84,36% do cadro de persoal, garde correlación cas causas objetivas que se alegan para o ERE e que non estea predeterminado por outras causas. Por exemplo, a devolución das axudas públicas, que exixirían manter un 15% do persoal. Eh, os custos de reparación ambiental, por peche, por eso se insiste tanto, non? É que non pechamos. Claro, porque se pechas terías que restaurar ambientalmente a fábrica conforme establece a Lei 26-2007 eh, de responsabilidade ambiental. Deste punto de vista do ERE, a existencia de criterios non objetivos de selección de afectados é tamén unha causa autónoma de nulidade do despedimento conforme a sentencia do Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2014. Máis brevemente, sobre a falta de xustificación, quinta conclusión Alcoa non acredita nin a existencia nin o carácter estructural das causas productivas e organizativas alegadas, que basicamente se poden resumir en dous, como, como os manda, en dúas, como os mandamentos, non? A sobrecapacidade na produción mundial do aluminio primario e o custo dos inputs necesarios para producir, sobre todo da electricidade. En canto á sobrecapacidade, non é unha causa autónoma que afecte a San Cibrao, ao contrario, afecta a todos os servicios do mundo. Parecenos inconsecuente que Alcoa diga que é necesario pechar San Cibrao porque hai exceso de aluminio e ao mesmo tempo reactive a fábrica de Becancur e a de Warwick para colocar máis aluminio no mercado. Necesitamos de novo o documento 6 presentado co informe pericial. No informe eh, no acordo comparte para a venda das fábricas a propia Alcúa manifesta que existe un déficit de produción de 2016 el aumento de la demanda en Europa Occidental abre unha oportunidade eh, de mercado. Outro dato moi revelador neste sentido é a tendencia do precio do aluminio eh, a subir Mm, de forma extraordinaria, como se reconheceu de contrario, e a de Illumina a baixar. As previsións que facía Alcoa para o cuarto trimestre de 2020 eran 1.470 dólares tonelada, o LME este mes está en 1.891, é dicir, casi un 30% máis. isto habría que engadir o factor premio, é dicir, este non é o coste real, sería máis caro. E se queremos comparar hoxe aluminio para o ano que ven ou para 2022, os precios ainda serían máis altos, eh, situándose eh, nos 2000, por, riba dos 2.000 eh, dólares por tonelada. O único factor específico para, para Alcoa, eh, que en realidad sería para toda a industria electrointensiva, é o precio da enerxía. Eh, a propia empresa chamalle con expresión um, castiza eh, la madre del cordero, o que dá a entender que as outras pois, realmente están postas un pouco por adornar. Claro, vimos que un sistema que permitía a Alcoa cobrar 382 millóns de euros públicos en seis anos en concepto de interruptibilidade. E vámonos a un sistema novo, basado no Estatuto do Consumidor, que está efectivamente en trámites, as PPAs, un maior peso das enerxías eh, renovables e un plan industrial á carta como lle foi presentado polo goberno. Eh, a realidade mm, contradía as previsións, o precio medio e as perspectivas eh, son moi positivas, eh, polo tanto, a conclusión que non ten nada de estructural esta situación senón en todo caso conxuntural e con boas perspectivas de futuro. E a mellor prova desto é que hai outras empresas que están dispostas a quedarse co negocio da Alcoa. Tamén empresas privadas, estranxeiras e empresas metalúrxicas. Sexta e última conclusión. As causas eh, económicas que tamén se alegan son unha derivada das productivas e das organizativas e non teñen credibilidade. Na propia memoria do ERTE, do ERE, perdón, admítese que Alcoa forma parte dun grupo internacional que está integrado verticalmente, polo tanto, eh, opera en todo o ciclo do aluminio, desde as minas ata a comercialización, e no cal eh, aluminio, Aluminio Español SL, ocupa un papel intermedio, compra e vende a outras empresas do grupo e ninguén escapa que isto eh, pois, eh, incide pois eh, na, no, no, no, no precio dos inputs, tanto de compra como de venda. Esta, este, esta integración permite a Alcoa de forma moi fácil estrangular a súa conta de resultados ou mellorala prácticamente a conveniencia. En canto ás contas que presenta Alcoa, no informe destácase na declaración da, da, da perito que se utilice segundo convén a contabilidade pública, financeira e contabilidade privada, analítica, interna, que ten efectos, que ten períodos de referencia que son diferentes. Incluso que con mm, cifras eh, que con períodos de referencia distintos dá cifras idénticas. Isto parece imposible e pon en causa toda a, a realidade das contas. Eh, outro factor importante, xa casi para finalizar, A Aluminio Español ten dúas actividades, a de trading, que é a comercializadora e a productiva. As contas anuais de 2019, na página 38, o gasto en suministros, e aí está incluída a enerxía eléctrica, para toda a compañía eran 177 millóns de euros. En cambio, na memoria do ERE, o gasto en suministros para a parte productiva é superior de 185 millóns de euros. Isto é tanto como decir que tú gastas máis na luz do cuarto de baño que na luz de toda a casa. Un exemplo máis da falta de eh, consistencia que teñen as contas. Conclusión, e xa finalizo. Alcoa invoca eh, como unha especie de mantra os seus dereitos á propiedade privada, os seus dereitos á liberdade de empresas. Estes dereitos non incluen o dereito a inutilizar unha instalación que é estratégica para Galicia. Non incluen o dereito a eliminar un competidor mercantil, eh, por tanto, a competencia. Eh, e, sobre todo, non incluen o dereito a destruir postos de traballo cando existen alternativas. Vou eh, citar, para finalizar, un artigo que publicaba Álvaro Dorado, presidente de Alcoa España, no xornal La Voz de Galicia, o día 30 de outubro de 2019. Hai realmente moi pouco tempo. No cal dicía que a fábrica de San Cibrao teno todo para ser competitiva, eficiente e sustentable. Si se lle soluciona o problema da enerxía, e aquí penso que probamos que houve intentos reiterados para solucionarlo, dicía don Álvaro Dorado que o futuro pode ser brillante. Eu non lle quero poñer adxetivos, pero penso que neste proceso conseguimos demostrar que os traballadores da Alcoa, os traballadores da industria auxiliar, as súas familias e toda a comarca da Mariña ten dereito a un futuro. Un futuro que se escriba aquí e que non se escriba en Pensilvania. Polo tanto, solicitamos de novo unha eh, sentencia totalmente estimatoria. Moitas gracias.